Kafalarda soru nedir bunun oluru Yaptığınız işin olsun biraz onuru Tek derdi sadece kendi sorunu Bulamadı kimse bunun yolunu Duman uçuşur rah power up Niga sar bana ve de kafalar kıyak Temiz değil bak bak kirli sokaklar Sanma birden aklanır köşe başı manolar Hayatı sadece bir ev ve ince bir bel Gerekirse çalışır ölene dek bedel Bagajda taşıyor torba dolu yeğen Ama hapiste gene bizim gençler duruyor kutu dolu para Kedi girdi trafoya ve de gitti elektrik Gözü açarsın nerede bu paralar Bir bakmışsın sefasını sürüyor ve de gülüyor bize götüyle götüyle su Dedim ki yemez kardeş yok mu bunun oluru İnsanlar gece gündüz para için koşuşur Ve harman kalan selam verip dumana oturur Çete buluşur, çete konuşur Çete dumanlanır, kapak vuruşu Mest eder seni şişenin duruşu Davetkar yükseğe kafalar uçuşur Kuleden izinsiz kafamın uçuşu Yasak hava sahası yeşilimiz tutuşur 40 yıllık orospudan yeni gelin tutuşu Ciğerlerini zorlar senin yeşil yurt yokuşu Aşkımıza yasak koymuş kırmızı mavi Meczup senle buluşunca dahi Penceren kırmızıysa mutluluk baki Neden lan kör Ademoğlu böyle bir ota sahip Ayakkabı kutusu içi para dolusun Marayana kokusu Allah bizi korusun Gece sokak konuşur derdini anlatır Der yeşilimi der yeşilimi harlayın Harman kalmayın Geriye bakmayın sahile sallanın Kafalar kıyak sahile sallanın Kafalar kıyak sahile sallanın Kafalar kıyak maziye sallayın nostalji Bu kafa hükümetin tam tersi Van Persie gibi şutlarım Söyle nasıl bızın kapakları Aparkatı yedi şimdi senin kafan illegal udut sonra kıyaklara Ulaşırsın bulaşırsın belalara Sıkışırsın umumi helalara Dört sokaktan ibaret değil dünya atlası Dostan çerle tanışınca sırtım hedef tahtası Bir de üstüne eklenince kız arkadaş dalgası Baykuş sokaklarda üçlüsünü harlasın Ayakkabı kutusu içi para dolusun Mare yanak kokusu Allah bizi korusun Gece sokak konuşur derdini anlatır Der yeşilimi yeşilimi harlayın